bizi e, youtube ko'ruvchi kızlarımızı ichida usmonov e, Dırmurat aka degan akamiz bor ekan ömürler uzoq bo'lsin xudo Allah umri uzoq bo'lsin ham sababi bu 86 oltinchi yil afg'onistonda xizmat qilgan paytlarida o'n ikkita do'sti bir bomba için portlagan paytlarida yonma yon turgan do'stlari uchun yaxshi narsa aytib bering deb so'rabdi men sabab men o'zim she'r yozaman xudo xohlasa yana gitmelerimizde harakat qilamiz ikki dona ikki kuplet qo'shiq aytib beraman armiya haqida shuni o'sha akamiz uchun umrlar uzoq bo'lsin rahmat durmat aka sizga самолеты поднимаются, Качаются вагон, качаются перо. Когда самолеты поднимаются, Качаются вагон, качаются перо. Когда самолеты поднимаются, на два года кончается и служба. Офицер, как лошадь, улыбаются, и больше не придем на этот аэродром. Офицер, как лошадь, улыбаются, и больше не придем на этот наркодром. Офицер, как лошадь, улыбаются,